Salam əziz izləyicilərimiz, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə qırmızı mərcidən şorba hazırlayacağım. Bunun üçün bizə orta ölçüdə bir baş soğan, bir kök, bir kartof orta ölçüdə lazımdır. İlk əvvəl soğanı doğrayaq. Mən sonda blenderdən keçirdəcəm. Əgər kimsə blenderdən keçirmək istəmir, onda soğanları lap xırda doğramalıdır. Qazana 100 qram qədərində kərə yağı əlavə eləyirik. Ondan sonra doğradıqlarımız soğanı əlavə edib qovurmağa başlayırıq. Daha sonra kökü götürüb xırda-xırda doğrayırıq. Dediyim kimi, kim blenderdən istifadə eləməyəcəksə, onda lap xırda doğramalıdır. Soğanlarımız bir qədər qovurduqdan, qovrulduqdan sonra doğradığımız kökü əlavə edirik və bir yerdə yenidən qovururuq. Sonra kartofu xırda-xırda doğrayırıq. Soğan və kök bir yerdə qovrulduqdan sonra bir xörək qaşığı qədərində tomat pastası əlavə edirik. Yenidən qovururuq. Daha sonra doğradığımız kartofları əlavə edirik və 1 stəkan qədərində qırmızı mərcini yuyub süzəndən sonra əlavə edirik. Zövqə görə duz və qırmızı biber əlavə edirik. Və 1 litrə yaxın su əlavə eləyib qapağını qoyuruq və vanxodda yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. Artıq şorbamız qaynadı bir kəfini də alırıq. İndi isə blenderdən keçiririk. Əziz izləyicilərimiz, artıq mərci şorbamız hazırdır. Mən e, mərci şorbasını süfrəyə verəndə həm quru nanədən, həm də doğranmış cəfəridən istifadə edirəm. Siz də bişirin, yeyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.